Olá, é, já fiz alguns posts sobre a nossa POC de Covid-19. Vou contar um pouco dessa história e por que ela é importante para a gente. Né? O nosso sócio, Manuel Sarno, tá? ele ligou uma vez para a gente e disse assim, olha, já que a tosse da Covid-19 ela, é, tem características específicas, a gente não pode usar nossa engine de inteligência artificial, que é universal, tá? para a gente monitorar, para a gente capturar um padrão dessa tosse e diferenciar das outras tosses. Aí a gente teve dois desafios, né? O primeiro, ajudar nessa luta contra o Covid-19, que eu acho que está mobilizando um bocado de pessoas, principalmente na, no ambiente de inovação. Né? É preciso fazer algo, ok? Isso apresenta algumas oportunidades eh, para a gente, né? como por exemplo, a Ex Máquina trabalha né? com a solução de monitoramento de fluido com base em vídeo em indústria, né? nós estamos em três estados, é, Bahia, é, Rio e São Paulo, tá? em quatro indústrias é, de grande porte, tá? e, mas trabalhando com vídeo. Mas se o nosso engenho é universal, por que não ligar de vídeo para som? Esse desafio a gente tomou a unha, tá? teve o apoio da IBM, que apesar de não ter se envolvido no projeto, nos deu o suporte, tá? aí falar do é, eh, Marcelo Salim, tá? falar do Agostinho, que nos deram todo o apoio, tá? falar da, de alguma net de médicos que nós começamos a conversar,